Ліна відкрили ящика з допомогою. Бачиш, це шпагетті. 4, 8, 10, 11, 14, 16 штук. Шпагетті. Я бачу, що є. Ну, шпагетті ж, так. А я ж. І 4, 4 такі, бачиш, тушоночки і рис. Ну, а рису, мабуть, з 5 кіл ще й більше. Ну, скільки рису? Рис. Скільки тут рису, Марія? Мінус 10 кіл. Коротше, це така. І оце.